Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mojito yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. E, mükemmel bir tarif. E, malzemelerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde e, şeker var. E, ondan sonra limon var. Ondan sonra nane var. Buzlarımız var. Maden suyu var iki tane. Ve e, içeceğimiz var. Ondan sonra 3 tane bardak ve biraz da limon kabuğu var. Limon kabuğu arama veriyor gerçekten güzel. Ve 3 tane de pipetimiz var. Bu şekilde mojito yapacağız. Ee, çok lezzetli bir tarif ve başlayalım. Öncelikle limon ekliyoruz arkadaşlar. İlk olarak limon ekliyoruz. Şu şekilde bardağımızın içine 3 tane yeterli arkadaşlar. Ondan sonra diğer bardağımıza da koyalım. Şu şekilde koyalım. Evet limon gerçekten de e, ferahlatıyor ve bu sıcak yaz günlerinde gerçekten çok güzel Şuna koyalım. Evet arkadaşlar ikinci olarak şekerimizi ekliyoruz. Şeker de şu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yeterli olacak. Şöyle Evet arkadaşlar. Sonra nanelerimizi ekliyoruz. Nanelerimizi de şu şekilde koparttım. 3 tane ekleyelim. Şöyle ekleyelim. Bunları da arkadaşlar saksıda yetiştiriyoruz. Saksıda vardı. Oradan aldım. Şöyle nanelerimizi ekledik. Ondan sonra arkadaşlar maden suyumuz var. Maden suyumuzu da ekleyelim. Şu şekilde ekliyoruz. Şunları da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ekliyorum. Evet arkadaşlar bunu da ekledik. Şimdi sıra Buzlarda arkadaşlar evet. Böyle buzlarımız var. 4 tane buz ekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi biraz da bir tutam yeterli olacaktır. Ee, limon kabuğu ekliyoruz. Mojito'yu gerçekten çok lezzet veriyor. Ee, biraz acımtırak ee, arkadaşlar Mojito'yu gerçekten de çok e, Mojito'ya gerçekten çok lezzetli bir aroma veriyor limon kabuğu. Şu şekilde döktüm. Azıcık döküyoruz. Arkadaşlar bir püf noktayı da söyleyeyim. Limonları keserken beyaz noktalarını yani beyaz kısımlarını kesmiyoruz. Çünkü beyaz kısımları oraya acı veriyor. E, acılık olmaması için beyaz kısmını kesmiyoruz. Şimdi e, tonik ve sodamız var. Şu şekilde göstereyim. Tonik ve e, soda var içinde. E, Schweppes'in gerçekten güzel bir içeceği Schweppes'in. 1783'ten beri varmış. Gerçekten de bayağı varmış. Onu ekliyoruz arkadaşlar. Bu gazoz gibi tadı var. Alkolsüz bir içecek. Güzel aslında tadı. Şöyle ekleyelim. Daha soda ekleyelim. Olmaz kalmış. arkadaşlar. Flaps'ı da ekledik. Ve şimdi sırada e, sunuma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sunuma geldik. E, güzel bir sunum yapalım. Evet 3 tane pipetimiz var. E, sarı, kırmızı, mavi renklerinde. Şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. E, çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi arkadaşlar tadıma geçiyoruz. Arkadaşlar tadalım. Gerçekten çok süper olmuş. Ee, sıcak yaz günlerinde çok lezzetli bir içecek. Schweppes'in gazoz tadı da çok güzel geliyor. Normal bir gazoz gibi aslında tadı. Ee, gerçekten güzel. Limonlar da çok ferahlatıcı. Zaten naneler çok da güzel gözüküyor. Mükemmel bir tadı var. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.